नमस्कार दोस्तों आज मैं जिस जिस सब्जेक्ट पे बोलने जा रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो है सॉइल का पीएच सॉइल का पीएच क्या है अब कुछ लोग बोलते हैं मेरा जो मिट्टी है उसमें प्लांट अच्छा से नहीं ग्रो नहीं कर रहा है और कुछ में इतना बढ़ रहा है लेकिन उसमें फूल फॉल ऐसे नहीं आ रहा है ज़्यादा तो इसका कारण और एक है बहुत सारे कारण है इसके एक है उसके सॉयल का पीएच पीएच क्या है पीएच है पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं तो आपका सॉयल में आप जानते हैं एग्रीकल्चर में सॉयल टेस्ट होता है सॉयल टेस्ट में बहुत कुछ टेस्ट होता है उसमें से एक है पीएच टेस्ट पीएच टेस्ट क्या होता है आपका सॉयल में एल्कलाइन और एसिडिटी का जो माप होता है वो कितना है ज़्यादा है या कम है एल्कलाइन ज़्यादा है मिट्टी या एसिडिक है ज़्यादा एसिडिक मिट्टी है वो टेस्ट होता है पीएच टेस्ट तो ये एक से फोर्टीन तक काउंट होता है एक जो होता है सबसे एसिडिक सॉइल होता है और फोर्टीन जो होता है सबसे एल्कलाइन सॉइल होता है प्लांट क्या करता है प्लांट सबसे अच्छा ग्लो करता है सिक्स टू सेवन पेज में उसमें ऐसे सेवन होता है neutral one two seven and seven two forty तो सेवन होता है न्यूट्रल तो थोड़ा एसिडिक सॉइल प्लांट ज़्यादा पसंद करता है उसको हम्म, ज़्यादा थोड़ा होगा तो सहन कर लेगा उसके कम थोड़ा होगा तो वो भी उसमें भी थोड़ा सा वो एक्टिवाइटेज कर लेगा लेकिन ज़्यादा एसिडिक होगा तो नहीं कर पाएगा कुछ ज़्यादा एल्काइल होगा उसमें भी अच्छा से ग्रो नहीं होता है तो सबसे अच्छा ग्रोथ देने के लिए उसको एसिडिक और एल्कलाइन के बीच में रहना है सिक्स टू सेवन सबसे अच्छा है तो थोड़ा सा एसिडिक होगा थोड़ा सा जस्ट सिक्स टू सेवन इसलिए बोल रहा एट सेवन टू एट नहीं सिक्स टू सेवन और ये जो सॉइल का टेस्ट है ये टेस्ट करने आप घर में ही कर सकते हैं आपका जो मिट्टी है घर में ही कर सकते हैं सॉइल का टेस्ट और कुछ प्लांट है जो थोड़ा एसिडिक सॉइल में अच्छा ग्रो करता है कुछ है जो थोड़ा एल्कलाइन सॉइल में ज़्यादा ग्रो करता है देख देखिए आप जो बेरी है बेरीज जो है जो जितना भी बेरी टाइप का प्लांट है वो जिसका खट्टा होता है वो थोड़ा एसिडिक सॉइल ज़्यादा पसंद करता है जिस जो अल्कलाइन होता है वो क्या है केला है केला थोड़ा अल्कलाइन इस पर चूना देना पड़ता है उसके मिट्टी पे चूना देना पड़ता है ये थोड़ा अल्कालाइन हो जाए इसलिए अच्छा ग्रो करता है तो हमारा घर का जो प्लांट्स है उसका जो सॉयल है वो आप एकदम अच्छा उसका जो प्लांट का पीएच चाहिए वो प्लांट का पीएच देंगे तो वो बहुत अच्छे ग्रो करेगा तो हम घर में ही ये प्लांट का पीएच माप सकते हैं मेज़र कर सकते हैं उसके लिए एक टूल है मैं वही दिखाऊंगा देखिए ये अमेजोन से ख़रीदा मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में देख लेना मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये जो टेस्टर है ये थ्री इन वन टेस्टर है ये टेस्टर का सबसे खासियत ये है आपका सॉइल में पानी है क्या नहीं ज़्यादा पानी है कम पानी है ये इसमें से आप टेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद लाइट लाइट ज़्यादा लाइट पड़ रहा है या कम लाइट पड़ रहा है ये भी टेस्ट कर सकते हैं देखिए ये है ये टेस्टर ये है वो टेस्टर आप देख सकते हैं ये है वो टेस्ट है तो इससे हम क्या टेस्ट कर सकते हैं पानी का पीएच पानी का मिट्टी का पीएच और एक है वो है sunlight three in one tester है देखिए सोलर पैनल है एक छोटा सा छोटा सा एकदम सोलर सोलर पैनल है इधर इधर जो एक छोटा सा सोलर पैनल है ये पैनल आप देख सकते हैं इधर से सोलर टेस्ट होता है तो खोलता हूँ मैं इसको इसमें दो नो नोड होते हैं नोड में से दो स्टिक होता है इसमें तो एक कॉपर का होता है एक एल्यूमिनियम का होता है तो दो नोड होते हैं एक कॉपर का एक एल्यूमिनियम का देखिए ये दो नोड है ये आपको आपका सॉइल में घुसाना पड़ेगा इधर ऐसे सॉइल के देना पड़ेगा उसके बाद इसको around two two three minute रख दीजिए तो इधर का जो देखिए इधर का जो मीटर है ये मीटर में शो करेगा देखिए मीटर में शो करेगा ये मॉइस्ट होगा इधर लेफ्ट साइड में देखिए ड्राई ये देखिए ये ड्राई आपको पे है लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है अब देखिए देखिए ये मस्ट है नीचे एकदम नीचे वाला मस्ट है देखिए वो ग्रीन वाला जो है ना वो ग्रीन वाला जो है इधर इधर ग्रीन वाला तो ये ग्रीन में जब जाएगा वो आपका सॉइल मॉइस्ट है ज़्यादा राइट साइड में जाएगा टेन तक जाएगा तो बहुत मस्ट है अभी पानी नहीं देना है लेफ्ट में जाएगा तो राइट अराउंड थ्री तक मस्ट ही है थ्री से नीचे चला जाएगा या थ्री में जाएगा तो उसको पानी देना है ऊपर में देखिए अब इधर देखिए ऊपर में ऊपर में जो है लुमिनस है वो आपका लाइट कितना पड़ रहा है लाइट ज़्यादा है या कम है ये आपको शो करेगा देखिए लेफ्ट साइड में डार्क है और राइट साइड में लाइट है ज़्यादा लाइट होगा तो एकदम टू थाउजेंड में चला जाएगा और कम लाइट होगा तो ज़ीरो में चला जाएगा तो आप देख सकते हैं लाइट ज़्यादा या कम पड़ रहा है आपका जिधर शायद आप इंडोर प्लांट कर रहे हैं ये मेनली उस हम करते हैं इंडोर प्लांट के लिए तो इंडोर प्लांट में सॉयल पीएच कितना है बाहर भी मापते हैं और लाइट भी मापते हैं और इंडोर प्लांट के लिए कॉशसली आपको जो पानी देना है तो पानी देने के लिए ये जब मॉइस्ट में अराउंड देखिए इधर तीन कलर है एक ब्लू देखिए थोड़ा हाँ देखिए राइट साइड में एक ब्लू है मिडिल में ग्रीन है और लेफ्ट में रेड है तो जब ब्लू में चला जाएगा ये ये जो कांटा है ये जब ब्लू में जाएगा तब पानी नहीं देना है जब ग्रीन में आएगा तभी पानी देना है और जब रेड में चला जाएगा तो पानी देना ही है पानी एकदम कम हो गया ठीक है अब मिडिल में देखिए एक से दस तक है वो है पीएच आपका सॉइल का पीएच क्या है ये आपको बता देगा और ऊपर में है लाइट तो पीएच जब देखिए पीएच का भी सेवन और इधर थ्री थ्री टू सेवन लिखा हुआ है लेकिन आपका सिक्स टू सेवन रखना है पेज वही एकदम अच्छा से ग्रो करेगा उधर तो अब पेज कम होगा तो क्या होगा पेज कम जब होगा एसिडिक हो जाएगा देखिए इधर तीन स्विच है इसका तीन स्विच है एक पेज का स्विच राइट साइड में पीएच जब मापना है तो पीएच में देना है आप देखिए पीएच में देना है जब इसको हम मिडिल में रखेंगे और लाइट चेक करना है जब लाइट चेक करना है तब इधर जब लाइट चेक करना है तब ये मिडल में रखना है और जब आपको मॉइस्ट चेक करना है तो ये एकदम लेफ्ट साइड में मॉइस्ट में दे देना है तभी तो मॉइस्ट चेक करें कर पाएंगे देखिए हम अब टेस्ट करेंगे देखिए ये मेरा लाखी बम प्लांट है मैं इसमें दे रहा हूँ अब देखिए ये पूरा मस्ट है थोड़ा डाल दीजिए पूरा मस्ट है जैसे मैंने डायरेक्ट पानी नहीं दिया लेकिन ये देख रहा है ठीक है अब क्या करूँगा ये इसमें दूंगा ये एक प्लांट है इधर देखिए हम्म। अब काटा किधर चलाएगा मीन्स इसमें बहुत पानी है थोड़ा रखना है बहुत पानी है इसमें मीन्स अभी पानी नहीं देना है इसमें आप और एक पॉइंट के चेक करें लेकिन ये साफा कर लेना है क्योंकि देखिए मिट्टी इसके साथ अटक गया क्योंकि इतना पानी इसमें दे जाएगा अब क्या करना है ये वाला जो है इसमें डालना है हाँ। ये देखिए मीटर मीटर क्या शो कर रहा है इसमें बहुत पानी है पानी नहीं देना है ठीक तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कौन सा प्लांट में पानी देना है या नहीं आपको हाथ देने के लिए आपको कोई कुछ जानने के नहीं ज़रूरत पड़ेगा पानी देना है या नहीं आप खुद पता चल जाएगा देखिए इसमें भी पानी है अब क्या करूँगा इसको अब क्या करूँगा मैं इसको मैं टेस्ट करूँगा इसका जो पीएच है पीएच ठीक है क्या नहीं ठीक है जो पीएच है पीएच में डाल दिया अब इसका पीएच कितना है पहले ऐसे आप देखिए इसका पीएच क्या है तो रखना है तो इसका पीएच फुल्ली एसिडिक दिखा रहा है अभी थोड़ा रखना है देखिए इसे दो चार मिनट रखना है क्योंकि ये जो टेस्ट है थोड़ा टाइम लगता है पीएच का इसे थोड़ा टाइम लगता है तो इसमें मुझे क्या देना पड़ेगा देखिए ये मेरा एक स्नेक प्लांट है मदर ऑफ लव टाउन छोटा सा एकदम छोटा सा पाप निकला ये लगा दिया लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा है इसमें है ज़्यादा एसिडिक है तो इससे मुझे चूना लगाना पड़ेगा चूना सॉरी चूना ऐड करना पड़ेगा तो लाइम ऐड करना पड़ेगा इसमें नहीं तो ये प्लांट ठीक से नहीं ग्रो अब देखिए ये एक छोटा सा कटिंग लगाया मानी प्लांट का ये भी मैं टेस्ट करूँगा थोड़ा टाइम लगेगा देखिए इसका जो पीएच है थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा लेकिन पीएच कम मीन्स एसिडिक है ये एसिडिक ही है तो इसको थोड़ा सा लाइम ऐड करना पड़ेगा ठीक है अब देखिए ये लाइट मीटर देखिए जब लाइट के पास देखिए जा रहा है लाइट पा रहा है एट से हटा देता हूँ कम देखिए ऐसे हो रहा है ठीक है देखिए ये मैं चेरी प्लांट ले लिया एक इसका बीज मैं देखूँगा मिट्टी के अंदर around three two four inch घुसा दीजिए देखिए इसका पेज बढ़ गया फाइव हो गया ठीक है दो से तीन बार देखिए इसे अब मैं इधर एस सिक्स तक पहुंच गया मीन्स ठीक है इसका जो मिट्टी है ये ठीक है अब मैं और कुछ प्लांट में देखूंगा ये एक लाइम प्लांट है इसमें मैं देखूंगा इसका पीएच कितना है अब मैं इधर घुसा दिया इसका जो पीएच है ये दिखा रहा है फाइव थोड़ा सा ये एसिडिक है सॉइल निकाल देता हूँ सॉरी पहले बार कर रहा हूँ अपना ये जो चिली प्लांट है इसमें भी घुसाऊँ देखिए ये रीडिंग अब दिखा रहा है सिक्स तक पहुंच गया ये ठीक है ये जो सॉइल है ये ठीक है ठीक है ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए अच्छा लगा तो लाइक कीजिए थैंक यू वेरी मच पिछले वीडियो में मिलते हैं बाय